السلام عليكم الإخوان أنا اليوم جيت ندوي لكم على من الحر بغيت نقول نسيم الحرور من الطفل جيتني حارة عرفت شنو داك النهار هي كتقاد في الماكياج كي كدير لها الناس في الماكياج وهي باركة تضرب في السبسي مبقاتش الحجمة في البلاد الله يعفو الإخوة الله يعفو هذه اللي في 2013 كضرب السبسي شي هو اللي في 2036 اختاروا مال مال خور ومشي مال برا هادشي اللي كيبان ليا دغيا نسيتو ديك بنت العائله الفقيره نسيت الجو اللي ترباش فيه وداكشي دغيا ولا دارت الفلوس تحب راسها دارت كلشي ماشي الناس ما كيكون واحد الحاجه الناس ما كيكونوش بالفلوس الناس كيكون بالاخلاق مادام نفيخه فهمتي كيفك فيك 130 كيلو مبقالك لك والو في الارض وزق شوي زق مطيشة شي داك النهار فلت يربان كتعيري فيهم ما حسنتيش وكتقولي لهم في الخيط الابيض آه الله يهديكم راه تلي الله يهديك تلي الله يهديك باقا اللي كضرب الشيشه واللي طرا ضربتيها و وشتيه بعد التيه خارجه لي في الجنب انا ما نحملش ديك ديالي سمح لك ما نحملهمش هذوك هما الضد ديالي لي انا بعد نقتلك نقتلك شي نقتلك والله يعفو لينا كاملين نقول لي امين سير بحالك انا دير العقل فيك دير عليك الفيديو كامل نضيع لك دقيقة و سبعة وثلاثين ثانية سير كيف بحالك سيري الله يعاونك